қазақ елі бүгінгі біздің қазақ кезет ютуб арнасының арнайы қонағы қазақстанға танымал белгілі кинорежиссер және ұлтжанды қоғам белсендісі еркін рақышев ағамыз бүгін біздің қонақта мынандай жүрегіңіз ауырмасын деген әдемі кітап шығарыпсыз құтты болсын кітап жайлы айтудан бұрын бүгінге дейін қандай кинолар түсірдіңіз соны айтып өтіп кетсеңіз енді киноларға келетін болсақ ең алғашқы кино ә, жаралы сезімнен бастадық қой жаралы сезім ә, жетімдер ә, астанаға көктем кеш келеді үміт үңгізбе биші қыз әйгерім Агент деген бір қорқынышты кино түсірдік айша деген бір сериал түсірдім қарлығаш деген сериал түсірдім көп емес енді төрт жеті сериалықтар көкжалдар деген түсірдім одан бөлек жүргенов ашаршылық сияқты дерек деген түсірдім енді жалпы саны бір жиырмадай кино түсірдік қой иә мынандай жүрегіңіз ауырмасын атты кітапты қалай шығарып жүрсіз әлде дәрігерлік мамандықты оқыдыңыз ба жоқ <laughs> біз енді сол он оныншы сыныпты жорға бітірдік қой өйтіп бүйтіп әйтеуір дәрігерлік қайдан оқыған оқымадық бірақ бұндай кітапты мен жазуыма өмірдің өзі себепші болды мен ә, жүрегім басым ауырып кино түсіріп жүрген жылдары бес рет ауруханада жаттым бір 15-20 рет e, сол бір үш жылдың ішінде ә, мына жедел жәрдемді шақырған шығармын содан бесінші рет ауруханадан ауруханадан шыққанымда мен дәрігерлерге қатты ренжіп ұрсып кеткен сендер мені емдейін деп жүрген жоқсыңдар егер сендер мені емдесеңдер неге мен жазылмаймын неге қайта қайта ауруханаға түсе беремін содан оларға ренжіп енді дедім мен өзімді өзім емдеуді үйреніп аламын дедім содан сол күннен бастап мен жүрек ауруларының шығу себептерін оған шалдыққан жағдайда қалай емделудің күтінудің жолдарын іздедім ғой негізінен бізде қазақша ақпараттар жоқ бұл жайлы негізінен әлемдік жаңағы ә, дамыған елдердің кардиологтарының жаңағы еңбектерін оқып үйрендім негізінен жаңағы жапониянікі себебі жапондар әлемде ұзақ жасайды ғой сөйтіп өзімнің жаңағы іздену зерттеуімнің нәтижесінде менің жүрегімді біздің дәрігерлер неге жаза алмай жүргенін түсіндім сөйтіп ә, жүрек ауруына ұшырамаудың жолын түсіндім жүрек ауруын қалай емдеудің жолын бәрін біліп алдым енді мен өзім білемін содан бері бір бес алты жыл өтті құдайға шүкір дәрігерге де бармаймын дәрі де ішпеймін енді осы өзімнің біліміммен э, тәжірибеммен халықпен бөлісуді жөн көрдім де осы жүрегіңіз ауырмасын жүрек ауруларының алдын алу жолдары деген кітап жазып шығардым міне соның себебі осындай <laughs> тамаша сонда сіз бес рет жаттым деп жатсыз біздің еліміздің дәрігерлері жүрегіңіздің ауырғанын не себептен жаза алмай жүргенін білдіңіз ба түсіндіңіз ба сіз соны оның себебін иә білдім ғой әрине оның басты себебі біздің елімізде қалыптасқан емдеу жүйесінің қателіктері екен бізді қазақстанда жүрек тек қана жүрек емес жүрек қан тамыр ауруларын дұрыс емдемейді. соның кесірінен жан басына шаққанда жүрек қан тамыр ауруларынан оның ішінде жаңағы қан қысымы бар қан диабеті бар мынау бас аурулары бар инфаркт инсульті бар дегендей осы аурулардан жан басына шаққанда әлемде ең көп өліп жатқан ұлт қазақ ұлты оның себебі жаңа айтып кеттім еліміздегі емдеу жүйесінің қателіктері бұл жерде ә, мен біздің дәрігерлерді айыптамаймын бұны дұрыс түсіну керек дәрігерлердің бұл жерде кінәсі бар ол кінәсі мына емдеу жүйесінен ә, ауытқымай ә, тек қана соны орындайтындығында ал басты кінәлі денсаулық сақтау министрлігі біздің үкімет сонда онда олар науқастарды неге жазбайды адам сене, сенбейтін нәрсе ғой иә бір қарағанда бұл осы жүрек ауруларымен ауырған науқастарды біздің дәрігерлер емдемей жатыр дегенім деп менің айтқаным үлкен айып бұл үшін мен жауап беруім керек бұл үшін мені жауапқа тарту керек соттау керек бірақ соған қарамай мен айтып отырмын біздің денсаулық сақтау министрлігі мыңдаған адамдардың ауруына себепші болып отыр деп оның себебі біздің денсаулық сақтау министрінің алдында басты олардың мақсаты ауырған науқастарды емдеп жазу емес шетелдік фармацевтикалық компаниялардың мүддесін қорғау солардың дәрілерін сату егер олар менің мына кітабымда жүрегіңіз ауырмасын деген кітабында жазылған бағдарламаларды жүрек ауруының алды қалай алуды енгізгенде онда қазір қайтыс болып жатқан адамдардың жартысының өміріне араша түсуге болар еді солардың өмірін сақтап қалуға болар еді олар дәрісізді емделер еді онда жаңа мен сияқты олар дәрі сатып алмайтын еді біздің министрліктің мақсаты жаңа айтып отырмын дәрісін сату шетелдік компанияларды міне бар себеп осында болып түсіндіңіз ба біздің денсаулық сақтау министрлігі өліп жатқан қазақтарды емдеуге мүдделі емес олар неғұрлым ұзақ ауырып жүрсе соғұрлым бұлар көп ақша табады мен бұларды солай айыптаймын айтып жүргеніме бұны екі жыл болды бұларға бірақ бұлар мені тыңдамай жүр бірақ қашанғы тыңдамайды екен оны көреміз әлі мен мына жерде мынандай нәрсе айтайын мысалы инфаркт инсультқа ұшыраған қазақтардың қазақтар емес енді кез келген адам 30 пайызы қайтыс болады 30 пайызы жарым жан мүгедек болып қалады ал отыз пайыздайы әйтеуір дәрі дәрмекпен үйтіп бүйтіп күнін көреді мен енді шамалап айтып отырмын ал енді неге олар өледі мен бұл жерде құранмен де байланыстырдым мен мына кітап жазып жүргенде құранды да іздедім сол құранда бір отыз екі жерінде ғой деймін жүрек жайлы жазады бірақ таза емделу жайлы емес бірақ құранда қайтыс мынандай сөз бар алла тағала ауруды жаратқан соң оның емін де жаратты дейді сонда мен имамдардан сұраймын дәрігерлерден де сұраймын ғой имамдардан айтамын е егер осылай жасалса неге онда инфаркт инсульттан қайтыс болып жатыр адамдар неге біздің дәрігерлер оны емдемейді дәрігерлерден сұрасам біз қолымыздан келгенін істеп жатырмыз дейді одан кейін мен дәріс ары қарай ізденемін ғой сөйтсем жаңағы инфаркт инсульттың емі оған ең бастысы күтім керек екен оны сондай жағдайға жеткізбеу керек екен ол аурулардың алдын алу керек еді емі міне осы ана хадистерде дұрыс жазған екен алла тағала ауру жаратқан соң оның емін де жаратты деп өкінішке орай біздің дәрігерлер именно қандай ем жасау керек екенін білмейді білмес, білмейді білсе де олай емдемейді жүрек қан тамыр ауруларының басты емі ол аурулардың алдын алу керек екен көрдіңіз бе міне мәселе қайда жатыр ал біздің елде біздің мемлекетте аурудың алдын алу деген атымен жоқ оны тіпті жоғары оқу орындарда оқытпайды да оны тек ауруды емдеуді дәрі дәрмекпен ғана оқытады міне біздің елде жүйе қалыптасқан сол жүйемен ғана жүреді ал ол жүйенің негізгі мақсаты ауырған адамдарды емдеу емес жаңа айттым ғой дәрі дәрмек сатып бұлар неғұрлым көп дәрі сатып алып жүре берсе соғұрлым оларға пайдалы бәріміз білеміз жүрегі ауырған адамдардан сұраңызшы бір уыс дәрі жазып береді бір уыс а ол міндет емес оны дәрімен емдеу мен айтып отырмын ғой міне түк айтпай бес алты жыл болды дәрісінде ішпеймін ауруханаға да бармай ал мен алдында қанша дәрі ішпедім үш жылдың ішінде сол үшін мен мына кітаптар кітапты жазып шықтым жапондардың негізінде жаздым мысалы біз көбіміз абзал былай ойлаймыз әлемде ең ұзақ жасайтын халық жапон халқы неге ұзақ жасайды айтшы ну қарапайым халықтың ретінде қалай ойлайсың неге ұзақ жасайды өздерін жақсы күтеді дұрыс енді мына тақырып сол болғаннан кейін сол жайлы айтып отыр бірақ халық былай ойлайды олар теңіздің жанында өмір сүреді жаңа балық жейді теңіз балдырларын жейді одан кейін олар ұзақ жасайды деп мен жапондарға өйстіп айттым енді рас қой енді көбіміз солай ойлайтынбыз сөйтсек олар маған бүйтеді ғой ей еркін дейді анау африканы айнала дейді теңіз мұхиттар бізде бар балық оларда да бар жарты әлемді теңіз мұхиттар жаңағы қоршап тұр ұзақ жасаса неге солар ұзақ жасамайды жапон халқы әлемдегі ең ұзақ жасайтын халық олардың ұзақ жасайтын басты себебі олар жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуды жақсы меңгерген екен міне себебі ал біз оны мүлде білмейміз жүрек ауруының алдын алуды әңгімеміз қызып келе жатыр еркен аға енді осылай жүректі жаңағы алдын алу мысалы алдын алу әрекеті қалай болады мен ә, түсіндім сұрақты ол былай ә, кез келген нәрсені жасау үшін оның себебін білуіміз керек ол неліктен біз оның себебін білсек оны шешудің жолдары да жеңіл болады солай ғой и ә, ал біздің дәрігерлер себебін біледі де оның салдарымен күреседі а анау түпкі тамырымен күреспейді Мысал, ә, мысалы аурудың алдын алу деп отырсың ғой қалай алу керек оны айту үшін жүрек неден ауырады соны білу керек жүрек неден ауырады жүректің басты ауыратын себебі адамның қаны қоюланады адамның тамырлары тарылады содан қан дұрыс айнал жүрмегеннен кейін қан дұрыс айналмағаннан кейін адамның жүрегі ауырады енді бұны емдеудің жолы қандай қанды сұйылту керек тамырларды тазалау керек рас қой бәрі оңай бәрі жеңіл енді келесі сұрақ туындайды қалай сұйылтамыз қалай тазалаймыз тазалаймыз тағы сұрақ туындайды қан неден қоюланды неден тамыр забивать етіп бітеліп қалды соны білуіміз керек кейін содан тазалауымыз керек иә. қан неден қоюланады қан негізінен майлы тұзды қуырылған да тәтті тағамдар жегеннен қоюланады яғни біз ондай тағамды шектелуіміз керек оның орнына қанды сұйылтатын тағамдар жеу керек ол тағамдарды ә, э, түрі көп негізгілерін айтайын негізгілері біз кеңес дәуірінде өмір сүргендер білет, аптасында бір күн рыбный день дейтін тек қана балық беретін асханаларда неге себебі балықтың мына ә, жүрек қан тамыр ауруларына пайдасы мол сол үшін жасы 45-50-ден асқан адамдар кемінде бір екі рет аптасына балық жеп тұру керек одан кейін біз бұршақ тұқымдас өсімдіктерден жасалынған тағамдар жеуіміз керек көбінесе ә, күріш ә, гречка сұлы арпа деген сияқты ә, одан бөлек ашытылған сүт өнімдері айран тур жаңағы тағысын тағы ірімшік деген сияқты иә қымыз қымыран деген сияқты енді айта берсек көп и жеміс жеміс жидектер оның ішінде де өзі таза жүрекке пайдалылары көп қысқаша айтып отырмын енді мына жерде мынандай нәрсе енді қанды айттық қой енді қысқаша енді мына уақыттың шектелуіне байланысты мен айтайын ал енді мына тамырларды қалай тазалаймыз деген сұрақ туындайды бұл тамырлар да жаңағы майлы тағамдар жеген нетіп одан бөлек екіншісі жаңа тағам дедік қой біріншісі тағам екіншісі жүрек ауруларына тиімді салауатты өмір салтын ұстанудың әдістерін пайдалану керек ол қандай дегенге келетін болсақ бәрі қарапайым тамыр тарылды былай иә бұл тарылған тамырды қалай үлкейтуге болады білесіздер ме мен айтайын қазір білесіздер оны бәріңіз жапондар жастар 45 бес елуден асқаннан кейін барлық жапон барлығы күніне 10-15 минут жылы ваннада отырады екен мінекей мен айттым ей мүмкін емес сенбеймін сендерге бәрің отырмайсыңдар көшеде жапондардан сұраймын ғой жаңағыдай е сен ваннада отырасың ба десем маған бүйтеді әрине отырамын сен мүмкін отырмайтын шығарсың шынымды айтшы вот аптасына сен бір рет отырасың ғой наверное жоқ мен аптасына алты рет отырамын кемінде дейді бәрі неге де себебі жылы су тамырды расширять етеді кеңейтеді кеңейткенде кеткенде қан зұлдап айналмай ма бәрі оп оңай біздің өкімет бұны айтпайды өкінішке орай дәлелін бәрін біледі мына денсаулық сақтау министрлігі бұлар енді халықты алдау керек қой халықты алдау үшін бұлар бағдарлама ойлап табады пуз деген программа управления здоровьем мен талай хат жаздым ғой сөйтіп анам маған құлағына тебеді да міне пуз деген бағдарлама бар ауруды басқару бағдарламасы екеуі бірдей сияқты міне мынандай олар нәрсені ұқпайды менің деңгейімді білмейді да олар ойлайды менің деңгейім сол өздерінің деңгейінде деп ойлайды ана министрліктегі ақымақтар иә пуз деген бағдарлама бұл бір бағытта ғана жүреді бізде скрининговый деген ол деген жекелеген ә, емханаларда барсаң жүрегің ауырса соны саған кішкене ақыл кеңес беріп анау мынау айтады бірақ бұл пуз деген бағдарламаның екі қанаты бар біреуі жаңа скрининговый екіншісі популяционный жалпы халыққа ағартушылық жұмыспен ә, насихаттау керек жүрек ауруының алдын алудың жолдарын бұны өкінішке орай біздің үкімет істемейді сөйтіп жаңағы туз деген бағдарламаны айтады мен ана министрліктегі отырған ақымақтарға айттым сен аяқ киіміңді таңертең үйден киіп шыққанда бір аяқ киіміңді киесің ба екі аяқ киіміңді ма ол айтады әрине екі аяқ киімің жоқ сен ертең жұмысқа бір аяқ киіммен келші ол айтады жоқ ондай болмайды келе алмай сол сияқты сендердің пуз бағдарламаларында когда екі қанаты бірге жұмыс істегенде ғана ол жүреді іске асады ал сендер бір аяқ киіммен елді алдамақшысыңдар міне мен аяқ киім киді деп ол аяқ киім киген болып саналмайды аяқ киім киген болады когда екі аяғыңа кигенде ғана ой бұлармен талай айтыстым ғой бұл, бұл мені алдағысы келеді бұлар иә мынандай жүрек ауруларының алдын алу жолдары туралы бағдарламаларда елдер қандай да бір жетістікке жеткен елдер бар ма екен енді былай ғой ә, бұндай э, бағдарламалар қабылданған елдер көп әлемде ә, соның біреуін айта кетейін финляндия ә, финляндияда алпысыншы жылдардың аяғында дәл біздегідей жағдай болған ә, сол алпыс сегізінші жыл ғой деймін қателеспесем э, сол жылы э, европада елдерінің э, мына ұзақ жасау жайлы сауалнама өтеді сөйтсе ең европа бойынша қысқа өмір сүретін финляндиялықтар болады оның ішінде северная каролина деген штаты бар екен сол жерде бүкіл европа бойынша ең адамдар жаңағы аз өмір сүреді екен содан жаңағы жердегі әйелдер основном митингке шығады ана бізде көшедегі сияқты шығып шыққан әйелдер основной себебі ер адамдар көбейді бұл неге біздің аймақта бүкіл европа бойынша адамдар ерте қайтыс болады давайте осыны зерттеңдер айтыңдар бізге деп ереуілдерге шыққаннан кейін финляндия үкіметі комиссия құрады анықтаңдар неліктен мына каролинада европа бойынша адамдар көбейіп жатыр жастай кетіп жатыр сөйтіп жаңағы комиссия қорытынды шығарады бұл адамдардың қайтыс болуының себебі жүректен кетіп жатыр екен сөйтіп осы комиссия негізінде екінші комиссия құрылады жүрек ауруларының мына қайтыс болудың жолдарын зерттеңдер деп соның негізінде жүрек ауруларының алдын алу деген бағдарлама қабылданады жетпісінші жылы финляндияда сол бағдарлама қабылданғаннан кейін финляндияда жүрек ауруынан қайтыс болатын адамдардың саны екі есеге төмендейді қазір финляндия әлемдегі ең ұзақ жасайтын ұлттың бірі қазір финляндия жүрек ауруларының алдын алудың жолын үйренемін деп жүрген бүкіл әлемдік кардиологтардың меккесіне айналды бұдан бөлек израильда инфаркттен қайтыс болатын адамдардың саны 65 бес пайызға төмендеген мына бағдарлама қабылданғаннан кейін менің мына кітабымдағы жүрек ауруларының алдын алу жолдары деген бағдарлама қабылданғаннан кейін америкада жаңа израильде инсульт дедім ғой иә инфаркттен қайтыс болатындар саны алпыс пайызға төмендеген міне мына кітапта жазылғанның қаншалықты пайдасы бар екен. мен айтайын бүгінгі күні жүрек ауруынан қазақстанда қырық мыңдай адам қайтыс болады жүрек қан тамыр ауруларынан соның егер біздің мемлекет жүрек ауруларының алдын алу деген бағдарламаны қабылдаса соны халыққа жеткізсе қырық мың қайтыс болып жатқан адамдардың жартысының өміріне араша түсуге болар еді мен бұны кез келген жерде айта аламын және дәлелдей аламын бұны бұл рақышевтың ойдан шығарған емес менің артымда ұлтжанды кардиологтар тұр мына кітапқа рецензия жазып берген ә, э, төрегелді шарманов ағамыз тұр иә. мына кітаптың кеңесшілерінің бірі қартанбай саудабеков деген ағамыз ол кісі байқоңырда космонавтардың денсаулығына жауапты кісі болған а біз білеміз космонавтарға ауруға болмайды ана енді аспанға ұшып кетіп бес алты ай кім оны емдейді сол үшін олар олардыға аурудың алдын алуды үйретеді сол қартанбай саудабеков ағамыз мына кітаптың кеңесшілерінің бірі менің алдымда артымда жапондық кардиологтар тұр мен бұны айтып отырмын ғой ресми түрде айта аламын біздің мына үкімет жүрек қан тамыр ауруларының бағдарламасын қабылдамай бұлар халықты өлтіре береді бұлардың жаңағы бұл бағдарламасы ана не сияқты мына коррупция сияқты да коррупция жайлы қанша айтады бірақ коррупция одан азайып қалмайды ғой оның өзіндік себебі бар сол сияқты мыналар жаңағы тұз деген бағдарламамен екі жүзді саясат ұстанып отыр біздің денсаулық сақтау министрлігі ал ана депутаттар өкіметте отырғандар президенттер бәрі біледі бұны оларға қазақтың сау жүргенінен ауырып жүргені тиімді иә yeah. Иә. yeah. мен оны кез келген сотта дәлелдеп айтып бере аламын енді еркін аға халыққа қандай ақыл бересіз енді не істеу керек мыналар болса да бағдарламаны қабылдамайды енді қандай кеңес бересіз не айтасыз енді былай былай мен мына кітаптың бірінші бетінде былай жазып қойғанмын ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді бірақ қарапайым халық ол жолды қайдан іздейді сол жол мына кітаптың ішінде жазылған бұл менің кітабым болғаннан кейін мен мақтап отырған жоқпын одан кейін мына жерде былай жазылған жүрегіңіз ауырып өмір бойы дәрі сатып алғанша аурудың алдын алуды үйреніп алыңыз дейді міне мына кітапты алып осыдан үйреніп алуға болады бұл кітаптың электронный варианты ықшамдап жазылған менің фейсбуктағы еркін бізде ол жерде де бар болмаса мынаны осы жерге нөмірін жазып қойыңдар жаңағы сегіз жеті жүз жеті жүз он бір жетпіс екі отыз жеті деген нөмірге хабарласып ватсап арқылы сол жерден де хабарласып сатып алуға болады кейбір қалаларда магазиндерде бар бұл кітап үш мың енді қымбат арзан мәселе ода емес сен ауырып қалсаң пәленбай мың аласың ғой ал мына жерде айтып отырмын мен өзімнің басымнан өтті мен жүрек аурулары жайлы дәрі сатып алмаймын мінекей мен кез келген кардиологқа айтып менің сөзімді мақұлдайды қазіргі уақытта мен өтірік айтып не қыламын мен просто өзімнің білетініммен халықпен бөлісіп жатырмын сол ағайындар достар бауырлар осындай кітапты ә, алып мен ойлаймын ә, жүрек ауруларының алдын алуды үйреніп алыңыз ә, одан кейін мына әлем бойынша мына қайтыс болатын адамдардың алпыс пайызы дұрыс тамақтанбаудың әсерінен қайтыс бол әсерінен туындаған аурулардан қайтыс болады екен көрдіңіз ба біз мына тамақтың қаншалықты маңызды екенін ал мына жерде жаңа қай ауруға негізінен жүрек қан тамыр ауруларына қалай тамақтанудың жолдары көрсетілген біз болашақта былай жасауымыз керек әр қазақ тамақ жегенде тою үшін емес ана жапондар сияқты қай тағам қандай ағзасына пайдасы бар екенін біліп жеуіміз керек деп ойлаймын жүректеріңіз ауырмасын аман болайық ағайын ал құрметті қазақ елі ешқашан ауырмаңыздар жүректеріңіз ауырмасын денсаулықтарыңыз мықты болсын ал еркін аға жақсы аман болыңыз жүрегіңіз ауырмасын рахмет сізге <laughs> жақсы рахмет